Kalau ada orang menyakitimu jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Idza daqat 'alaika dunya faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta alilah. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada engkau kami menyembah kepada engkau kami beribadah kepada engkau kami bersimpuh sujud kepada engkau juga kami meminta pertolongan